फ्रेंड्स अक्सर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं लेकिन टेंशन लेने से फ्रेंड्स हम ये भूल जाते हैं कि जब हम टेंशन लेते हैं हमने देखा है कि हमारा चेहरा कितना बिगड़ जाता है हमारी बहें चढ़ जाती है हमारी त्योरी चढ़ जाती है और बहत्तर नसें उपयोग में आती हैं लेकिन फ्रेंड्स जब हम मुस्कराते हैं तब केवल चार नसों का उपयोग होता है अधिक कार्य करने से और हमारा चेहरा भी कितना खूबसूरत होता लगता है हंसते हुए तो फ्रेंड्स अब आपकी आपको सोचना है कि हमें गुस्सा करना है टेंशन लेनी है या फिर हंसना है मुस्कुराना है एक बार आप ये कहानी सुनिए आपको ज़रूर हंसी आएगी एक बार मुला नसुद्दीन के साथ दुर्घटना हुई और वे अस्पताल में चले गए शरीर के हर एंक को कोई ना कोई हड्डी उनकी टूटी थी कोई ना कोई चोट उन्हें आई थी इसके सारे चेहरे पर पट्टियाँ बंदी थी केवल उनकी आंखें ही दिख रही थी उनके एक मित्र उनसे मिलने आए और उनसे पूछा कैसे हो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ सिलाई इसके जब मैं हंसता हूँ तो दर्द होता है तब उनके मित्र ने उनसे पूछा आप भला इस हालत में मुस्कुराने की क्या ज़रूरत है तो उन्होंने जवाब दिया अगर मैं अब भी नहीं हंसूँ तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हंस पाऊँगा तो फ्रेंड्स देखा उनका उत्साह उनका खुशी रहने का तरीका फ्रेंड्स हम भी उनसे कुछ सीख सकते हैं और इस कहानी से हम कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं कि टेंशन लेने से काम ख़त्म नहीं होगा काम जो का तो रहेगा हम ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स ये बस अच्छे काम नहीं ख़त्म होगा तनाव मुक्त होने के लिए आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि आप अपनी दिनचर्या सेट कर सकते हैं हमें कौन से समय काम करना है किस समय सोना है और सबसे बड़ा है नींद ना आना टेंशन लेने आपने देखा होगा कि जिस दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती है हमारे सिर में दर्द होता है और फ्रेंड्स ये मैंने खुद करके देखा है खुद पर ट्राई करके देखा है और जब मैं एक घंटे भी रिलैक्स होकर सो जाती हूँ तो सिर का दर्द कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता हम अक्सर शिकायत करते हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा है वो तो फ्रेंड्स नींद पूरी होने ना की वजह वजह से टेंशन हम ज़्यादा लेते हैं लाइफ हमें टेंशन नहीं लेनी है काम करना है पैसे कमाने हैं लेकिन इतने जितने हम खुश रहें स्वस्थ रहें हेल्दी रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको नींद नहीं आती तो एक और वजह मैं आपको देती हूँ मेरी वीडियो देखिए म्यूज़िक सुनिए धीमा धीमा इसमें जो म्यूज़िक बैठता है आप उसे महसूस करिए और समुंदर की लहरें किस तरह बह रही है कितने शांत मौन दे बह रही है आप उसे महसूस कीजिए नींद खुद ब खुद आपकी आँखों में उतर आएगी और आप भूल जाएंगे ये शिकायत करना कि आपको नींद नींद नहीं आती आपने देखा है समुंदर कितना शांत होता है देख रहे हैं आप ये समुंदर कितना खूबसूरत लग रहा है कैसे इसकी लहरें उठ रही हैं फ्रेंड्स मुझे तो वीडियो बनाते हुए ही नींद आने लगी लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये खुद पर ट्राई करके देखेंगे टेंशन मुक्त हो जाइए लंबी लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि हमें टेंशन नहीं लेनी है काम करना है बेशक काम तो करना है जब तक ज़िंदगी है जिन दुनिया में अगर हम आए हैं तो काम तो ज़रूर करना है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि टेंशन चिता के समान होती है और हमें अभी चिता पर नहीं जाना है जब आएगी तब देखा जाएगा अभी से क्यों डरना क्यों तो खुलकर जी इस पल को ओके फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल सके और आप अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कोई सवाल है तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मैं रिप्लाई कर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और भी है वीडियो पूरी देखना और कमेंट्स करके बताना आपको कितना सुकून मिला ओके बाय फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ ये भी ज़रूर बता सकते हैं आप कि आप अगली वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं आपको ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में जो इंटरेस्ट है आप बता सकते हैं मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी क्योंकि फ्रेंड्स आपसे ही मैं हूँ okay bye thanks for watching my video